Tutup mata, bekakan telinga aku dah bosan dengan semua bicara Tak perlu ulang, tak perlu ulas dan malas menggalas sakit ini Apa ku perlu, apa ku mahu Apa Aku perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci Aku perlu kunci tu buka gari, buka gari yang selama di hati Aku perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci. Terus ambil fix semua benda let it go Benda lepas itu semua sia-sia ya ya Tak ada konti terus lock sambil kerja lah mata Confirm kata kunci takkan jumpa ya ya Aku mula bro bila dengan nama dia Tiba mula rasa macam aku rindu gila Aku rasa cold bila ingat pelangi datang Tapi awan cuba halang itu masih dia Aku perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci Aku perlu kunci tu buka gari, buka gari yang selama di hati oh Aku perlu kunci, aku perlu kunci Kecil tapi luar biasa Satu kejadian yang berharga Jika kesesar, sampah selain masalah Hilang arah dan belai rebah. Masih tiada juga yang indah. Sini, biar aku terjemah konvensi ini. Kunci tentangmu, biarkan ia tenggelam. Because that happiness key is mine. Hilang semua cerita, bukan pendam silam Dalam diam aku mencari kebenaran Bukan diamkan, tapi aku terus bebaskan Apa yang selalu pendam kini lepaskan Terlalu biarkan yang terkurung terus kurang Raga jiwa bertapis demi lidah yang menikau Tertanam sakit supaya semua dapat diabai Agar kunci yang dicari bukan lagi yang dibenci Aku perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci perlu kunci, aku perlu kunci, aku perlu kunci Aku perlu kunci tu buka gari, buka gari yang selama di hati Aku perlu kunci, aku perlu kunci,